Difficoltà, divertimento e impegno. Eh, impegno, costanza e determinazione. Ansia, curiosità ed emozione. Lo studio, l'impegno e forza di volontà. Opportunità, sentiero e sogno. Eh, il superiore penso di trovare diverso principalmente l'atteggiamento che hanno i professori verso gli alunni. Sicuramente l'ammenta, eh. la difficoltà più avanzata delle discipline. Pensi di trovare di diverso alla scuola superiore nello studio? Un ambiente diverso che implica un atteggiamento più maturo nei confronti della quotidianità. all'inizio della scuola superiore la cosa più difficile sarà ambientarsi e imparare il nuovo metodo di studio. Eh, l'approccio agli insegnanti e abituarmi al contesto liceale conoscerci con i compagni, incontrare un nuovo percorso. Ambientarsi ed essere consapevole delle proprie scelte di vita. Appunto conosciamo i compagni e i nuovi insegnanti. E conosciamo nuove persone imparare nuove lingue come latino e greco e ampliare il mio bagaglio culturale. Le uscite didattiche e l'attenenza col lavoro. Condividere dei momenti indimenticabili con le persone che incontrerò nel corso di questi cinque anni. chiederei di farmi iniziare l'anno bene o comunque di aiutarmi nell'approcciarmi mm, meglio alle scuole superiori. Eh, fare amicizia. La userei per conoscere i professori e il loro metodo di insegnamento. Facendomi superare gli anni studiando. Di farmi conoscere per quello che sono e per le mie capacità. Dopo la chiusura dovuta al coronavirus penso sia molto più rigida riguardo alla le norme della sanità è anche molto più organizzata. Sicuramente è diverso rispetto ad oggi, però comunque tutto dipende dall'evoluzione dei contagi. Sarà strano e ci saranno tutte le precauzioni di cui c'è bisogno, come indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza tra i ragazzi la scuola sarà più rigida adottando le misure di sicurezza. Purtroppo non posso dirlo perché usciamo da una situazione difficile, però spero che l'ingresso non, non deluda le mie aspettative. vorrei essere aiutato, eh, visto che loro mi conoscono dal, dalla parte dell'istruzione, vorrei essere aiutato comunque appunto dal loro punto di vista mi sono qualcosa. Ma penso che i miei insegnanti in questo triennio mi hanno già aiutata, beh, mi hanno già preparata per la scuola superiore, quindi mi sento già pronta. Ricevendo piccoli consigli che ho già ricevuto, alcuni li ho seguiti, però ho voluto scegliere il contesto liceale tramite i miei interessi e il mio, il mio istinto. Vorrei che mi, che mi dassero, dessero consigli e non mi abbandonassero. I miei insegnanti mi hanno sempre supportato, quindi penso che mm, anche se avessi bisogno d'aiuto mi aiuterebbero, anche se sono in un ambiente diverso.